Mój gang napada, mój gang strzela, a, a, mój gang ma pitbully, mój gang jebie psy, mój gang strzela pistoletami, mój gang ma uzyki, tak, tak, tak, mój gang rucha w dupę dziki, je, je, je, je, je, je. E. Napadają na bankę gangabani, ganga gangabani. Napadają na ganga gangabani, mają pigury, mają dziewki, napadają na, na bankę jak a jak gangabani. Mają maski i mają duże pitbulle, tak. Mój gang jest spoko. Mój gang jest spoko, je, je, je, je. Są cały na czarno jeden każdych lamusów w mordę i konfidentów, jebacz konfidentów. Krzyczą mi od P, jebać konfidentów, krzyczą mi od P, JP, tak, tak, JP. Mój gang ma pitbulle, mój gang ma rottweilery, mój gang strzela Uzi, mój gang jest spoko, tak, tak, jest spoko. Mój gang ma mój gang strzela kuzi, je, je, je, je. Rucha dziwki, tak, tak, tak, tak. Napada na bank jak Gangal Bunny, jak Gangal tak, jak Gangal Albanii, je, je, je, je. Tatuaże na ciele, na ludze wypisani skurwiele Ci konfidenci jebać i w dupę. Bez tekstu, tylko freestyle. Ja lecę tylko freestyle jak z Uzi. Tak, tak, tak. Jebać konfidentów, tych lamusów pierdolonych, jebać i w ryj. To są moje gangi, mordeczko to moje gangi. Tak, je, je, je, je, to jest mój gang. maravilheiras, sei lá, par, par, par, pach pach. É, par, par, par. Majątesz, a K47, mój gang, ma ta ta Mój gang ma ta ta, ta gang, mój gang, mój gang. Jebać confidento.